Okay, also not side, also not side. Lần này mình cái lò là chúng nó chạy bộ ba chén lép phê bu nó, ba chén nát tin lúc phê bu nó. Bê tụ nát tin, nguyên nguyên mổ tụ. Bê tụ nát tin mình phải cho nó để giật, ba là lùm nó nát tin này. Còn thế là nát tin gì đã giúp video chạy bộ nát tin có lại có chè trên YouTube channel đi, ôi anh này, giờ hay đi ô ông hoa đạp. အဝတ်တင်းတောင်းလေးအော်ဝဲဒီအော်ရနေနတိကိုလိုက်ကိုချဲခိုင်းတော့ချဲရနေပြီးသူနတိလုတ်ပြပဲဘူးမနေပိုက်ချောင်း penalty look we pe pu pe chong ma wing lok pai pham pai lam pati da jak lan nai no jema ye lok ja an dai wi thi khe o khe ye mai la ne ke na pati na pati no ja na ti i tha pe ti no ja do nei nei ka ka me thlai na ti ba yu pa sun ja do ba yu thi thi cha cha ne ai na pa ni no ja do mo chin no la ja do ဘာချလဲနပန်နီနော်ကြောက်နသိမတန်ဗီဒီယိုလောပေါ်ပေါ်တော့ကြောက်တန်တော့ယတိအချမန်ပါတော့လည်းကြောက်တယ် Pedro Playu, Pedro Pamaso Chiru, no, ah, na de mat to chai on ho mea. Ya ya bada lo la na de kuwa de Pedro yani do na de ni na wale si ya no ya bada lo la na de kuwa de ya ne. Na pa tau. Na pa tau no chai do ke ya bidiu na pa yo me. Ya ma chi yo me ti cha ti cha ya ya ne. Ama mo no ma ba tan si yu ko ba tan cha yo ya ne. Ma ba tan de la yu ma tan no mea. မခတ်ဘူးချေမပတိလဲမခါတာပုတ်ဆောင်အမမဲလေ channel này nạp thì để nạp nạp lúc quay facebook mà mình nên phải cho nó lột giá tiền giá cái đó mọi thì giá thì chạy ra được video là bỏ nó chạy được không mà bao à bỏ một tỷ lệ bây giờ mình thích chả được bây giờ mình định thọ này thọ mình nhìn tụ nó chạy được không mà bảo thích chả cái nó bắt lê nó bắt lê mà channel này chạy được bà channel này khá khi khá nhiều khăn พลอตนี่ขี่ข้าจะบาชันพลอตหุบออกไปช่องเล่ออนไลน์แบบ Chciałbym kuć on people ni do khama ba ma dong people de do khama ba de people chang pho ta khama ba do khama ba yu thap la khi la khong khai ne na pa nga no chao de ពីទូព្រនិវិទនមព្រមមប្រតិលេខមបាមដងប្រតិខមបាទីតោថានតោប្រតិរចារអតិកយយបារលោកណាទីពីនោះយ៉ាងនេះពីតាប់ជួយញញែលោកណាទីឈុណាយុលីឡាយុចមួយមួយមួយមកមកទីចាទីចាចា ngati iman untuk tujuan yang jago ngati pita tujuan yang itu ngati ni ticha ni ngati ni ticha